Привет всем, друзья! Ну что, будем преображаться на Хэллоуин. У нас есть такая маска. И мы сделаем под эту маску небольшой макияж. Так, сначала делаем кунфу панду. Берем любые тени, любые у меня вот такие, блестящие, сыпучие. И, возможно, они будут по всему лицу. Грязнем, грязнем. Так. Наша висячая веко красим. Кунг-фу панду нарисовали. Теперь берем краски для лица с детского набора и продолжаем рисовать, преображаться. Вот, беру. Начнем с носика. Thank you. Thank you. Thank you.